Je réponds au nom de Tambadaï Jean, élève à l'Institut de formation en entrepreneuriat rural de Marois. L'activité que je m'en vais vous présenter est la production du jus fait à base de l'oseille de Guinée. Pour cette dernière, il faut Prévoir au préalable plusieurs matériels et ingrédients. Parmi les matériels, nous notons entre autres la bassine, la louche, la marmite, le tamis, le mortier qui nous aide à réduire les clous de girofle et le gingembre en poudre. En ce qui concerne les ingrédients, nous avons l'utilisable l'oseille de Guinée, l'eau, le sucre, le gingembre, les clous de girofle et l'arôme. Après avoir rassemblé les nécessaires, il importera pour nous tout d'abord de faire bouillir l'oseille de Guinée afin d'en extraire le jus en utilisant le tamis. Ensuite, le refroidissement s'installe. Le liquide étant tellement acide, il n'est pas directement consommable. Il consiste à cet effet de mettre le sucre et l'arôme tout en remuant afin que le sucre se dissout complètement. Enfin, c'est la consommation qui termine les étapes de cette production. Cependant, je vais par cette présentation dire à mes camarades que entreprendre dans la vie nous définit et nous rend autonomes. Dans ce cadre, je lance cet appel pour que tous ensemble nous promettons l'esprit entrepreneurial qui de là les conséquences positives en découleront.